hello traders eh, kwanza kabisa uh, nianze kuelezea hiki kitu ambacho kipo mbele yenu ni nini hiki ambacho unakiona mbele yako uh, ni platform ambayo tunaitumia kufanya trading uh, ni binary option. Binary option ni ni foreign exchange, ni soko ambalo linahusika na ubadilishaji wa pesa. aina tofauti na pale unapokwenda unapokwenda uh, mpakani mpakani, kama unapokwenda uh, kwa mfano uh, mpakani pale kati ya Tunduma na na Zambia ama unapokwenda mpakani pale kati ya kwenye mpaka wa Malawi na Tanzania ama unapokwenda kwenye mpaka wa uh, Malawi na Zambia. Yes, unapokwenda pale unapohitaji unapohitaji pesa ya Tanzania unapohitaji pesa ya Tanzania na wewe unatokea Malawi, pale tumehusisha swala la kubadilisha pesa. Kwa hiyo binary option ni forex ama ni biashara ambayo inahusika na ubadilishaji wa pesa. Ah, vile vile unapokwenda kwenye maduka ambayo yanahusika na kubadilisha pesa, pale moja kwa moja uh, forex imehusika ama foreign exchange imehusika. Ya, turudi moja kwa moja kwenye binary option. Kwa hiyo huwezi kutenganisha forex na binary option. Binary option ni subversion ya forex. Kwa hiyo kama forex ni mama lakini uh, binary yeye ni, mtoto, lakini utofauti unakuja kwamba uh, binary option ina features nyingi ambazo ziko tofauti na ziko tofauti na forex, lakini ukiangalia upande wa uh, chart ambazo zinatumika upande wa market trade. Let's say uko kwenye hii chart ya euro euro USD. Kwa mtu wa binary ataiona hivi hivi na mtu wa forex ataiona hivi hivi. Kwa hiyo chati zote za binary option na chati zote za forex zinafanana, kwa hiyo huwezi kuzitofautisha chati hizo, na soko tunategemea soko moja low tunategemea soko moja la ambalo tunalitumia kutrade sawa so, yeah ukija kwenye binary option kwa nini nasema ina features ambazo tofauti kidogo ziko na tofauti na forex kwenye forex kwanza kwenye forex uh, forex naposema forex moja kwa moja turu inatakiwa kurifaa kule so, forex ambaye ni mama wa binary option yes kwa hiyo kwenye forex mara nyingi traders wa forex huwa wao wanapo trade wanategemea hiki kitu ambacho nakionyesha hapa kwa trader yeyote wa, wa forex mara nyingi yeye huwa anategemea uh, trader of forex ambayo ni mama wa buy option, yenye huwa anategemea hiki kitu hapa, ikiwa namaanisha kwamba trader ambaye ana trade kwenye forex kama mama buy option, yeye huwa anategemea soko linakwenda wapi soko linakwenda wapi, let's ni trend. Uh, traders wa kwenye binary, yeye huwa anategemea uh, next move, next candlestick. Wakati huo uh, traders wa forex yeye anategemea trend na mo oh trend ama soko ni wapi linaelekea kwa muda fulani, lakini trader wa binary yeye anategemea the next move the next move of the market ni candlestick gani ama ni soko linaelekea wapi baada ya kendo candlestick ipi inaamua kwamba trader atredi, lakini buy, uh, lakini forex inaamua move ipi trader and kama ni ah, ni downtrend ama ni uptrend ambayo ni steep like this. Huo ndio tofauti wa kwanza. Utofauti wa pili uliopo ni kwenye uh, profit. Kwenye forex hawezi hauwezi kujua kiasi ambacho unakipata ama kiasi ambacho unapoteza. Hapa nimeweka dola tatu, ina maana kwamba nikipata naweka dola tano. Hii trade nikiwin nitapata dola asilimia sabini na tatu ya asilimia sabini na sita ya asilimia 76 ya dola tano, lakini nikipoteza nitapoteza dola tano tu. Kwa hiyo kwenye kwenye binary unaweza vile vile ukacontrol loss ambayo inawe, unaweza ukai ukaipata, lakini kwenye forex huwezi control loss. Unaposahau kuweka uh, stop loss moja kwa moja inakuwa imefanya nini? inaondoka kwenye trade na hawezi kujua ni losi gani utaipata, kitu ambacho kinapelekea uh, traders wengi wa kwenye forex wanapunguza akaunti sawa. Yes, kama nilivyoanza kwa kusema kwamba binary option inahusisha na inahusiana na ubadilishaji wa pesa, lakini tukasema kwamba uh, kwenye binary option tunazungumzia the next candlestick ambayo inajitengeneza baada ya soko ku baada ya sellers ku gain power ama buyer to gain wanapo gain power Wakati huo kwenye forex wao traders wanategemea uh, hiki the move of market. Kwa hiyo next next candlestick kwenye binary option ndio inaamua kwamba una una win ama una lose. Wakati huo kwenye forex then move ama the trend ndo inaamua kwamba una lose ama una win eh, trend. Kama tunavyoona hapa, hii ni trade inaendelea na kidogo ni nime, nime, nime, muda ulikuwa umekwenda, ndio maana kidogo inaonekana soko liko na low volume. Hata ukiangalia huko kwenye kwenye 5 second utakiona hivi kitu hizi kitu kama hivi hapa. Hii inaonyesha kwamba soko liko ni low volume, na kwa sababu nimeirekodi hii video wakati nakwenda, na haya ndio matokeo yake kwamba zimebakia dakika zimebakia dakika chache sana, zimebakia dakika chache sana uh, soko soko lifungwe, kitu ambacho kinasababisha uh, soko lisiwe na watu wengi. Yes, limebakia saa moja tu la session ya London ya New York ifungwe, kwa hiyo na ndio maana inaonekana sokoni hakuna watu kabisa. Bakia dakika dakika 60 kama sio uh, saa moja na dakika hamsini ili soko lifungwe. Kwa hiyo matokeo yake ndo haya. Yes, kwa kwanza huu ni utangulizi ulio unaofanya ili kuonyesha utofauti kati ya binary option na forex. Yeah, kwenye session yetu ya leo tunasema tunazungumzia ni kama tangulizi, kwa hiyo ni rahisi, ni rahisi kwa sababu nimesema kwenye binary tuna tuna candlestick inayofuata. Let's say hii hapa, hii ambayo inajitengeneza hapa, hii ndio ina, inaamua kwamba hii trade win ama nime nime lose. Vile vile kuna purchasing time hii hapa ambayo tunaiongeza uh, Kwenye binary option tunaanza kutrade kwenye time frame ya sekunde tano 5 second up to 15 second. Hiko ni kiwango cha kawaida kabisa ambacho trader wa binary option inatakiwa akifanye. Kwa hiyo baada ya dakika ukishaweka ukisha ukishasema kwamba uh, una trade kwenye time frame ya dakika 15 na huku vile vile utaongeza utaongeza muda wako yes like this hapo inaonyesha ni dakika 15 kwamba hii candlestick baada ya dakika 15 ndio itamaliza lakini ukisema una trade kwa dakika moja inabidi ushushe mpaka kwenye siku mpaka hapo na maana kwamba hii candlestick baada ya dakika moja ita itamaliza itakapofika saa nne na dakika kumi na moja sahizi ni saa nne yes itakapofika dakika mbili baada ya dakika moja hii candlestick ita itamaliza baada ya dakika moja hii candlestick itamaliza itajitengeneza itafuata candlestick nyingine kwa hiyo candlestick inayofuata baada ya kufanya analysis baada ya kufanya analysis na ukagundua kwamba candlestick inayofuata the next candlestick itamove kwenda juu nini kinafanyika kama utaona kwamba next candlestick inakwenda juu, na hapo baada ya kufanya analysis kama trader uh, ukaona kwamba itakwenda juu, nini kinafanyika? Uta place higher ama call, kwa sababu hii platform ni kama wiki mbili ama wiki tatu I mean, yes ni kama wiki mbili wameibadilisha. Hapa kwenye haya ilikuwa ni call, alafu hapa kwenye low ilikuwa ni put, na ndio maana hata ukiangalia materials nyingi ambazo zipo sahi zilizopo zinazungumzia put and call. Kwa hiyo kama umefanya analysis ukaona kwamba soko linakwenda juu, basi utakachokifanya uta less call na utasubiri zile dakika ziishe, then after, kama ulisema inakwenda juu kama ulisema inakwenda juu. Yes, kama ulisema itakwenda juu na dakika moja imekwisha, basi uta utapata asilimia zako, utapata asilimia, utapata dola tatu. Lakini kama utakosa, basi utapoteza dola dola tano. Kwao ni rahisi kama hivi. Uh, yes ngoja nifanye trade moja ah, alafu tuone namna ya ku trade hapa yes nafanya nimefanya analysis na nimeona ah, utangulizi huu ni utangulizi tu kwamba wataka kuweke kuonesha utofauti uliopo kati ya binary option na forex. Muonekano wa platform za forex na binary uko kama hivi. Hii ni binary, lakini platform ambayo inatumika na binary iko watu binary wote iko hivi, na watu wa, wa forex wana platform yao ambazo kule kule tunatumia tunatumia uh, MT4 MT4, lakini huku kuna huyu broker mwenyewe ameamua ameamua kutengeneza platform ya namna hii ambayo tunaitumia hapa. Okay, ngoja tufanye kitu hapa, fanya trade moja. Yes, mimi nimefanya na, nafanya analysis. Ile analysis ndio ita itanisaidia mimi kujua kwamba haya mazingira niliyopo ni mazingira ya kuplace call ama ni mazingira ya kuplace put. No, I mean call put. Hapa ni haya kwamba soko litakwenda juu zaidi, lakini hapo soko litashuka chini zaidi. Bado naendelea kufanya analysis na natengeneza story hapa ili inisaidie ku kufanya maamuzi yangu ambayo ni sahihi. Soko linaonekana soko linaonekana linakwenda juu kwa dakika yes, eh, uptrend ya yeah, general generally ni uptrend. Soko linakwenda juu, kwa hiyo ngoja tuone. Yes, hii ni dalili nzuri. Nasubiri candlestick hii hii candlestick ndio itaamua kwamba soko liende juu. Candlestick itanijulisha kwamba soko linakwenda juu zaidi ama linashuka chini, bila kusahau kwamba time frame ambayo naitumia ni dakika moja, dakika moja na ndio maana hapa kwenye purchasing time imeshuka, ikifika kwenye sifuri endo stick inamaliza. Yes, hapo imeshafika kwenye eneo ambalo litanijulisha kwamba ni nifanye Okay, okay, mimi nimeona soko litakwenda juu, japokuwa hii candlestick ya mwisho inaonyesha sellers wana wana nguvu. Nimeamua kufanya hivi tu ili kuonyesha kwamba nimebonyeza, nimesema kwamba soko litakwenda juu ndani ya dakika moja hivi. Kama dakika moja hii itaisha, ita, itaisha soko linakwenda litakwenda juu ina maana kwamba nitapata dola tatu lakini kama hii dakika moja itakwisha alafu soko limekwenda chini na maana kwamba nitapoteza nitapoteza dola tano Kwa ni rahisi hii, trade tulishinda kama hivi ni rahisi ina maana kwamba kwa kubonyeza kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kusema tu kwamba soko linakwenda juu ama soko linakwenda chini nimepata dola dola tatu kama hivi Yes, hivyo ndivyo inavyofanyika, na huu ni utangulizi. Kwa hiyo nahitaji, naomba muulize maswali mengi sana kwenye huu utangulizi, ili tukishatoka hapa twende kwenye session ambayo itaanza sasa, itaanza sasa kutupa mwanga wa kuelewa nini kinafanyika, ni kitu gani nilikiona hapa kikanifanya nibonyeze, kuna kitu gani ambacho nilikiona hapa kuna kitu gani ambacho nilikiona hapa mpaka kikaniambia kwamba soko linakwenda linakwenda juu. Hilo hilo ni, ni somo ambalo linafuata kwenye hizo session zote ambazo zitafuata. Ah, tutachambua vizuri, lakini maswali yenu nayahitaji yawe mengi. Hayo maswali yote ambayo yataondoa dukuduku, na baada ya hapo ndio tutaendelea zaidi.